Eh, ¿dónde usted estudió su especialidad? Mis estudios los hice en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, en el año 84. Israel tenía una tradición, tiene una connotación a nivel mundial, eh, aparte de que son ganadores de, muchos premios Nobel, eh, tienen una historia que contar al mundo no solamente en la medicina, sino en, todos los ámbitos. Israel tenía ya una representación a través del profesor sábado a nivel mundial. Eso hizo que viera como mi meta a cumplir o mi camino a seguir ir a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Humano, calidez, amistad ciencia, conocimiento al servicio de sus clientes, de sus pacientes. Es una persona muy dadivosa, es una persona que tiene conocimientos vastos, es una persona que sin miramiento de ningún tipo de interés trata de ayudar al prójimo. damos toda la cobertura a los pacientes. Tenemos eh, cirugías plásticas de párpados, vías lagrimales, hacemos trasplantes de córnea, cirugías de catarata, eh, cirugías glaucoma de todos los tipos, eh, trabeculectomías, iridoplastias con láser, válvulas. Eh, hacemos cirugías complejas de retina, del vitrio, cirugías de la mácula. contamos con gente especializada en cada área. Tenemos cirujanos plásticos, ecografistas, especialistas en retina médica. Es decir, tenemos, tenemos una amplia gama que ofrecer a, los problemas oftalmológicos del país. Bueno, inicialmente esta es el área de recuperación y a la vez de preparación. Una vez que el paciente ingresa, eh, se cambia, en este caso, se lo prepara aquí en esta área para el quirófano, eh, se le hace la sepsia, se le hace todas las, eh, digamos, eh, atenciones antes que ingrese al quirófano. Se toma presión eh, arterial y luego el anestesiólogo habla con la paciente. Luego ingresa al quirófano, es el acto quirúrgico y una vez concluida la intervención salimos acá, en este caso ya al área de recuperación para eh, hablar con la paciente, cómo se siente, si está incómoda, si está en algún mareo o alguna condición esencial, pues no luego se la, la sentamos, le damos un tecito para que el paciente se tranquilice, igual coja como quien dice, eh, se prepara un poquito para luego salir e indicarle qué debe hacer al cuidado del, en casa. Y en la sala de cirugía ya no sé qué, porque se ve bastante personas, pero ¿me puede explicar qué no sé qué allá? Claro que sí, vamos. <laughs> ya en quirófano, tenemos a la instrumentista, que es la ayudante directa del doctor. Ella en este caso se encarga de preparar los instrumentos antes de la cirugía y tener todo eh, listo para el momento quirúrgico. ¿sí? Ella es la otra asistente que se encarga también de pasar eh, lo que eh, los instrumentos, pinzas, gasas, materiales, para que el instrumentista esté todo listo al momento de la, cirugía. Es, agradable trabajar con el doctor, es muy exigente. En <laughs> el momento de trabajo, me gusta que todo esté <laughs> excelente. Ya, este, de allí es una buena persona, eh, bien escrito en las cosas que es asunto de trabajo, como todo un ser humano cuando las cosas tienen que salir bien, tienen que salir bien. Y tenemos al doctor Fernando Rivadeneira, anestesiólogo de nuestra institución. Yo soy el doctor Fernando Rivadeneira, soy médico anestesiólogo. Mi función es el cuidado perioperatorio del paciente que se va a intervenir aquí en el instituto. globalmente los pacientes eh, tienen anestesia general o local en la mayoría de los casos? Ya, esta, pregunta es interesantísima. No existe una técnica anestésica ideal que sirva para todos los pacientes y que sirva para todos los procedimientos quirúrgicos. Eh, el 70%, el 80% de las intervenciones que realizamos acá los realizamos con gotitas y una sedación ligera en los pacientes. El otro porcentaje de, 20, 80, 30% lo realizamos con anestesia local mediante infiltración periocular, acompañado asimismo de una sedación ligera. ¿Es ah, agradable eh, difícil o fácil de trabajar con el doctor Matamoros? Ah, no, eh, con Nelson tenemos 25 eh, años de estar trabajando y hemos logrado tener una gran relación, tanto de amistad como profesional. Eh, para mí es eh, un placer venir a trabajar, apoyarlo a Nelson en su trabajo. Bueno, nosotros tratamos de darle el mejor servicio, tratamos de darle la mejor tecnología, lo más actualizado, y lo hacemos con calidez, ¿no? sin apartarnos de la rectitud. Tratamos de ser puntuales en el trabajo tratamos de ser disciplinados y tratamos de hacer nuestra autocrítica por dar un mejor servicio. Tratamos de dar lo mejor para el paciente. Le ponemos corazón y le ponemos cabeza. Magnífico profesional a Hugo cerrado, excelente médico. Estamos constantemente saliendo al exterior a ver cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas. En el mundo entero hay mucha gente estudiosa y tratamos de ir a copiarles eh, lo que ellos están haciendo. Nosotros salimos cada dos o cada tres meses a buscar nuevos horizontes en cuanto a conocimientos. Ellos nos llenan, venimos y lo ponemos en práctica, compramos los equipos, ponemos en práctica para darle un mejor servicio a las personas. Tratamos de mantenernos al día, tratamos de darle lo mejor a los pacientes. Bueno, desde el año 89 que empezamos a trabajar en el Ecuador, nunca nos hemos detenido. Siempre hemos pensado en un mañana mejor para el pueblo ecuatoriano. Eh, la parte oftalmológica para nosotros es vital. Los ojos suyos son los ojos nuestros. Y tenemos ahora ampliando, o estamos con la idea de ampliar nuestros servicios. Estamos pensando en poner unas nuevas oficinas con mejor tecnología y con un equipo mucho más ampliado de especialistas para poderle dar cobertura a todas las personas. Bye.